Alright, so let's see what this game is all about. تقريبا بديت اللعبة من آه، يب من امس كذا بديتها وصلت في العشرين وبحاول اكمل فيها نهار لازم اجيبك انت اول واحد ورا ورا انت نطيت انا كذا سحبتك انت نص النطر طلعت ورايا هذا انتراكشن غريب صح لا جندعيف لا جندعيف راح زيده لا جندعيف البيت يقول لك عادي نقدر نهاجم ضعيف اوه لا طريق يا مدير طريق طريق سلم سلم فزت تأخر عندي ده هيوروني كيف اسمع أس أس اسمع دقة الأغنية وهي انها تكون وريني كيف التسريع لا تقدر تسويها ولا لا ما اقدر <laughs> خسرت يا دش هذا والله ما يا تلحقها وانت فين ولا سرعة البرق شوف مهدي وصل 5000 هلا هلا هلا هلا عداك يا سنتب هذا دو يلعب اول مرة اقول لكم عندكم تدرسوا الناس ايش على ايش قريب يا خلاص شفت الموت يا قريت حياتي قدامي كذا تخيل انه في احد يقدر يلعب بالسرعه دي مدير كبير دحين يجي مدير كبير آه nice فريمات nice nice جليتها ولا ولا اوه مدير مدير مدير صلى على النبي ايش فيه والله قاعد يهبد يهبد بس is not good. Oh, oh I'll just do this. Oi, oi, oi, oi. Just at the, as the moment I said this is easy. <laughs> I'm getting beaten up now. مين اللي غش؟ انا بدري انا رايح انام دحين خلاص روح انتحر طيب، طيب. ما نمت لسه انت اصلا؟ ايش تبغى تلعب انت؟ بليجنز ولا ماينكرافت؟ ايش ما تخش تنام ولا سي اس جو ما بروح انام بروح يمكن بروح اريح